Ты эгоист, я эгоист. Рощица, рощица. Ты террорист, я террорист. Рощица, рощица. Ты все равно, я все равно. Все все равно, все равны в назидании. Люди не нюхайте это говно это говно, а не след спецзаданий. Ты эгоист, я эгоист, рощица, рощица. Ты террорист, я террорист, рощица, рощица. Ты как же так, я как же так, все все равно, как же так в обращении. Люди, не трогайте этот бардак. Это бардак, а не способ общения. Рощица, рощица, хлеб доморощенный. Рощица, рощица, хлеб доморощенный. Мать твою, мать твою, и я ж не пророчица, и я эгоист, эгоистка и прочее. Уж по ночам не привидится рощица, В кой замызгано было порочие. Другу да перчивый, я ж не прелестница, И я террорист на твоих пожеланиях. Я не соратник себе, не ровесница, И я эгоист на двоих. Я в мечтаниях, рощица, рощица, хлеб доморощенный. Рощица, рощица, хлеб доморощенный.